ሳይንስ ከሳይንስም ውስጥ የሮቦቲክስ ልምምድ የሚካሄድበት ክፍል ውስጥ ነው የምንገኘው እና እኔ ዛሬ ይህንን የሮቦቲክስ ክፍል እንደማስጎበኛችሁ ብሩክ ማሞ እባላለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው የተለያዩ የ robotics tool ኦች ታያላችሁ። እነዚህን robotics tool ኦች በመጠቀም የተለያዩ ነገሮችን መስራት እንችላለን። መጀመሪያ ሮቦት ማለት ነው ማለት ነው ከሚለው ስንነሳ ሮቦቶች ስራን ለማቀላጠፍ የምንጠቀምባቸው የማሽኖች ናቸው። እነዛ ማሽኖች ደግሞ እዚህ ጋር የምንመለከታቸውን ዲዛይናቸውን አሻሽለን በትልቅ መልኩ ማዘጋጀት የተሻለ ነገር ቢኖር ሮቦቶች የተለያዩ ቦታዎች ሊያገለግሉ ይችላሉ። የተለያየ አደገኛ ቦታዎች ሄደው ስራዎችን ለመስራት ሊሆን ይችላል። ለሚሊታሪ ወይም ለጦርነት አገልግሎት ሊሆን ይችላል። ትልልቅ ፋብሪካዎች ውስጥ መኪናዎቹን ጨምሮ ለመገጣጠም ሊሆን ይችላል። ለሕክምና ሊሆን ይችላል። ለእነዛ ሁሉ የሚጠቅሙ ሮቦቶች ናቸው። ስለዚህ ጊዜ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ሀገራችንም ልክ እንደዚህ እንደ ደቡብ ትምህርት ማዕከል በሮቦቲክስ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥታ ልትሰራ ይገባታል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር የተለያዩ የሮቦት አይነቶች ታያላችሁ። እነዚህ ዙሪያውን የምትመለከቷቸው እነዚህን ሮቦቶች ለመስራት የምንጠቀምባቸው ትሎች ናቸው። መፍቻዎች፣ እንደ ሶርስ የምንጠቀምባቸው ባትሪዎች፣ የተለያዩ አቅም ያላቸው ሞተሮች፣ የተለያዩ Arduino ዎች። የኛው በተለይ Arduino የምንጠቀምበት እንደ brain ወይም እንደ አእምሮ የምንጠቀምበት የተለያዩ Arduino ዎች ይገኛሉ። እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ኬብሎች አሉ። ሁሉም እነዚህ የምንጠቀምባቸው ነው። እነዚህን ተጠቅመን የምንሰራቸው ደግሞ የተለያዩ የሮቦት አይነቶች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ካሉት መካከል ካቀረብናቸው መካከል የኛው ሂማኖይድ ሮቦት ይባላል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በሰፊው እየተጀመረ ነው። የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን የተለያዩ ኮዶችን በመጻፍ የምናሳይበት የሮቦት አይነት ነው። humanoid ሮቦት በ remote control በማቆጣጠር የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሊያደርግ ማድረግ ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪ ራሳችን የራሳችንን ኮርጭተን የተለያየ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኛው የሚታየውን እንቅስቃሴ የራሳችንን ኮርድና እንቅስቃሴ ጀምረን እንዲደንስ፣ እንዲጨፍር ወይም እንዲዘፍን የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህኞቹ ደግሞ ኤምቦት ሮቦት ይባላል። ዛሬቸው እነዚህ ኤምቦት ሮቦት የሚባል ነው። ኮዳቸውን ወይም የተለያየ ነገራቸውን እንዴት እየቀየርን የተለያየ ጥቅም ወይም function እንዲሰጡ ማድረግ እንደምንችል እንመለከታለን። ይህኛው ደግሞ clawbot ሮቦት ይባላል። ይህኛው ልክ እንደ ትራክተር ወይም እንደተለያዩ ማሽነሪዎች የተለያዩ ነገሮችን በማዘዝ ወይም ኮዱን በመቀየር እንዲሰራ የምናደርግበት ነው። ይህን ለማዘዝ የተለያዩ ጆስቲኮችን እንጠቀማለን። እሱን ለመስራት ደግሞ የተለያዩ ግብአቶች አሉ። ነገር ግን ዋናው የዚህኛው የዛሬው ዓላማችን እዚህ ጋር የምናያቸውን ክላውድ ሮቦቶች እንዴት ኮዳቸውን ቀየር የተለያዩ ስራዎች እንዲሰሩ ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው ማለት ነው። ይህ Bye.